hidoya أوز ilm ma'rifat va مسكنة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز دولار Ramazon oyi hamma hammalarimizga muborakli bo'lsin. Bu oyda chiroyli ibodatlarni qilib, chiroyli bir amallarni, xayri amallarni qilishligimizni Alloh nasib aylasin. Bu oy o'z nomi bilan ulug' oy, o'z nomi bilan Qur'on oyi hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bu oyda Jabroil alayhi salatu vasallamga Qur'onni o'qib berganliklari hadislarda vorid bo'lgan. bu oyni yana bir ulug'ligi shundayki, bu oyda boshqa bir solih kishilarni, ulug' allomalarni hayotiga qaralsa, ular esa boshqa ishlarni to'xtatib, ya'ni tafsir ilmimidi, hadis ilmlarini to'xtatib, faqatgina Qur'on bilan mashg'ul bo'lganliklarini keltiriladi. Bu esa bu oyda Qur'on oyi ekanligini bulardan ko'rishimiz mumkin. Xususan, payg'ambarimiz alayhi salatu va muborak hadislarda aytdilar: kim qur'oni karim o'qisa har bir harfiga 10 tadan savob beriladi dedilar va aytdilarki masalan alhamdu so'zini oladigan bo'lsak mana shu so'zga 10 ta emas har bir harfiga 10 tadan savobni ya'ni 5 ta harf bo'lsa 50 ta savob berilishligini payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam muborak hadislardan marhamat qildilar ulamolarimiz shunday ta'rif etishadi bir odam tahoratsiz Qur'on o'qisa har bir harfiga 10 ta savob oladi dedilar agar tahoratli o'qisachi tahoratli o'qisa 25 ta savob oladi dedilar agar u inson qur'onni karimni ochib Qur'onga yuzlanib o'qisachi, har bir harfiga 50 ta savob oladi dedilar. Va endi namozda o'qisachi desa, har bir harfiga 100 ta savob oladi dedilar. Ilohim bu Ramazon sharifda hatmi Qur'onlarda qatnashib, tinglayotgan Qur'onimizga va o'qiyotgan Qur'onlarimizga Allohim mana shunday ko'p-ko'p ajrlarga, ajr savoblarga ega bo'lishligimizni Allohim nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.